d'avoir de maman de faire, car c'est dangereux. Minasai chinois. aujourd'hui on va faire un crumble. Pour faire un crumble, on a besoin d'une préparation et d'un saladier. On a besoin de, 700 g de fruits et un plat. Il y a des abricots, des bananes, euh, des fraises, du kiwi et aussi des pommes et des framboises aussi. Allez, je vois ces préparations. On a besoin de 3, de cuillères de café de sel. Allez, tu un pour... Maintenant, on va mélanger la préparation. Pensez à vous La Et oui. et oui. Regardez, ça fait une boule. Oh, j'ai envie d'avoir. Et si, regarde, ça fait une boule. Ah ouais. Et regardez. Oh, c'est bizarre. mais fait une grosse boule. Regardez ma grosse oh. On dirait que c'est bizarre. Ouais. Tu peux la rapprocher. Maintenant, je vais mettre les fruits dans le plat. Ah, il y a des <laughs> Maintenant, je me suis le aussi. dessus. Ah, je pensais qu'on allait mettre. C'est comme la chanson de Zootopia. Zotopia pas Zootopia. Et, épouse toi là. Mais moi, j'ai le droit, Parce que des fois, toi, tu l'appelles Zotopia. Allez, c'est parti, on met des crâne Ah la la la il va être bon les Maintenant bah, je vais mettre le crâne dans le four. Je fais les 30 minutes à 50 degrés. Demande à votre maman de faire car c'est dangereux. À bah, donnez C'est bon les elle est prêt, on va les goûter maintenant. Ouais, on va les goûter. trop bon, c'est trop bon. C'est pas bon, hein, j'aime pas. Je à la fin. Moi je à la fin. Bye bye. Mais si on dit bye bye, elle me bouge quand même le gâteau.